Hei, tiesit sä toi oman kotiin somakous... Hei, ohjelma oman kotiin. Moi! Oman kotiin kampanja on nyt alkanut. Me haastetaan teidät kaikki kampanjassa. Osallistu sinäkin.